Bonjour, dans cette vidéo on va parler du cycle des quintes et comment le jouer à la guitare. Le cycle des quintes, c'est une notion qui revient souvent en théorie musicale, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une notion assez importante. Alors qu'est-ce que c'est Le cycle des quintes, c'est simplement l'enchaînement des notes qui s'enchaînent par quinte descendante. On part de Do par exemple, et on va descendre de 5 notes. Enfin, on va descendre de 4 notes, mais on va décrire 5 notes en descendant. C'est ce qu'on appelle une quinte. Do, Si, La, Sol, Fa. On arrive sur Fa. Donc Do, Fa, et on continue. Fa, Mi, Ré, Do, Si. Si bémol. La quinte de Fa, c'est Si bémol. La quinte descendante. Donc Do, Fa, Si bémol, et on continue à l'infini. On peut aussi faire ça en montant, mais si on monte, ce sera plus des quintes, descendante ce sera des cartes ascendantes. Ça correspond aux mêmes notes en fait. Hein. Quand on part de Do, ou de n'importe quelle note, on peut monter d'une carte ou descendre d'une quinte, on tombe sur la même note. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Fa, Sol, La, Si, on voit bien qu'on... Euh, si bémol, on voit bien qu'on tombe sur les mêmes notes, et on continue. Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, Ré bémol, Sol bémol, Do bémol, qu'on appelle aussi Si, mi, la, ré, sol, do. On arrive, on retombe sur do. Donc au bout de 12 notes, on retombe sur la première. C'est donc un cycle en fait. Et souvent, on symbolise ce cycle des quintes ou des cartes en fonction du sens dans lequel on va, euh, par un cercle avec les douze notes. Et dans un sens, on décrit des quintes et dans l'autre sens, des cartes. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en théorie musicale et qui ont pris des cours de solfège ou de FM, qui connaissent l'ordre des dièses et des bémols, et eh bien en fait l'ordre des dièses et des bémols décrivent des cartes ou des quintes. Donc l'ordre des dièses, c'est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Donc ça c'est l'ordre des quintes ascendantes. Et l'ordre des bémols, c'est ce qu'on vient de voir, donc l'ordre des quintes descendantes, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. C'est parfois ce qu'on apprend en cours de solfège un petit peu bêtement, on apprend à réciter ça par cœur. Et voilà, donc c'est ce fameux cercle qu'on qu'on décrit soit dans un sens, soit dans l'autre. En musique, en général, c'est que dans un sens qu'on utilise ce, cycle des quintes pour euh, les enchaînements d'accords. Donc c'est dans le, sens que j'ai décrit au début de la vidéo, c'est Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, etc. Euh, on retrouve ça dans plein de morceaux en fait, c'est pour ça... Euh, d'ailleurs on appelle ça une marche harmonique, lorsqu'on trouve ça dans un morceau. C'est le terme exact en fait, ce sont des accords qui s'enchaînent par cycle de quinte, même s'il y a d'autres types de marches harmoniques. Euh, on trouve ça dans plein de morceaux, alors on peut prendre l'exemple de Parisian Walkaways de Gary Moore. donc on commence sur un La mineur 7. etc. Ré mineur 7, Sol 7, Do maj 7, Fa maj 7. Et ensuite on a un Si mineur 7 bémol 5, Mi 7, et on revient sur le La mineur. Si on regarde les fondamentales de ces accords. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. À chaque fois je monte d'une carte et ça correspond bien au fondamental de ces accords. Donc La, Ré, Sol, Do, Fa, mm. Si, Mi et La. À chaque fois, on monte d'une carte, avec une, petite exception, c'est sur le mm. Fa, Si, on monte d'une carte augmentée en fait, hein. c'est plus une carte. On peut d'ores et déjà observer quelque chose de très intéressant et de très pratique à la guitare, c'est que lorsqu'on décrit ce fameux cycle des quintes descendantes, ou cycle des cartes ascendantes, euh, c'est toujours le même dessin qu'on d'écrit sur la guitare. J'ai pris les deux cordes graves de... Je prends les deux cordes graves de la guitare, puisque c'est euh, souvent ce qui sert de fondamental pour nos positions d'accords. Partons de Do, par exemple. Donc à chaque fois, lorsqu'on suit ce cycle des quintes descendantes, ça fait ça. Je peux octavier. Et je continue. Donc on a toujours exactement ce même dessin, on part d'une note sur la corde la plus grave, on monte sur la corde la plus aiguë sur la même case, et ensuite on descend, redescend sur la corde la plus grave en descendant de deux cases. Donc c'est toujours ce motif qui se répète, mémorisez bien ce chemin sur les cordes graves d'enchaînement de notes, euh, parce que c'est ça le cycle, le cycle des quintes. Et on fait jamais, ou très rarement dans les morceaux, euh, l'inverse, c'est-à-dire c'est très souvent en descendant. Et en fait, ces enchaînements d'accords qui décrivent le cycle des quintes, ça donne une espèce de, chute en fait, de, je vais pas décrire ça en, détail, mais les accords ils tombent, et c'est souvent comme ça, ils tombent jusqu'à un, moment où c'est la, résolution et c'est stable. Et donc c'est ça l'idée derrière le cycle des quintes. C'est expliqué assez, euh, de façon assez synthétique, mais c'est un peu ça l'idée. On a aussi ça dans le standard de jazz qui est très connu, les feuilles mortes, ou autumn leaves, si on prend une version en sol mineur, on commence donc sur un Do mineur 7, Fa 7, Si bémol majeur, Mi bémol majeur, La mineur 7 bémol 5, Ré 7 et Sol mineur. Les fondamentales c'est Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La, et pas de La bémol. Hein. Ré 7, Sol. Donc c'est comme sur le morceau précédent, Parisian Walkaways, il y a un moment où il y a une petite variation, on ne décrit pas le cycle des, quintes parfait en permanence, mais on voit mhm. que les accords décrivent globalement ce cycle des quintes. Le cycle des quintes, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent en théorie pour expliquer pas mal de choses, ça peut être l'ordre des dièses et des bémols, mais ça peut être aussi d'autres notions, par exemple l'enchaînement des tonalités, quand on passe d'une tonalité à l'autre, où elle se situe dans ce fameux cycle des, des cartes ou des quintes, Bref, on peut aller assez loin avec cette notion, mais l'idée ici, c'était surtout de vous expliquer la logique principale et puis comment l'appliquer sur la guitare. on voit que ce fameux dessin qu'on a sur les deux cordes graves de la guitare, ça nous aide énormément à repérer quand est-ce qu'on est en présence d'un cycle des quintes, et aussi de céder de la guitare lorsqu'on souhaite calculer par exemple la carte d'une note. Ça peut être très pratique. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur cette notion théorique. N'hésitez pas à aller voir les autres tutoriels vidéo sur ma chaîne YouTube ou même les pages ou les vidéos sur mon site Guitare Improvisation.